Живя в небольшом городе, под слоем серости и пыли, с пейзажем, где бессмысленно бредущие толпы с понедельника по пятницу, для которых на выходных в лучшем случае выехать на дачу, а в худшем рюмочную, телевизор. Ключевое здесь, не поддаваясь потоку, именно жить. Жить, а не проживать. И будто как рыба, пытаясь сделать глоток воздуха, находить огромный смысл в каждой мелочи, следя за тем, что шепчет природа. Да, в мире и так предостаточно проблем, но ведь все начинается с больных, потухших душ. И это болезнь. Она повсюду. Независимо от того, где ты живешь. Творчество является своеобразной подпиткой для внутреннего огня. Для меня мой огонь – моя музыка, а вложенный смысл – словно дрова в костер. Если больше людей будет погружаться в суть, а не в бессмысленные заезженные припевы – Ловля порыв энергетики, станет меньше серости, меньше больных, больше огня по всем городам. На пути к истине огонь в душе.